оян қазақ оян қазақ көзіңді аш оян қазақ көтер басты өткізбей қараңғыда бекер жасты жер кетті дін нашарлап хал қарам боп қазағым енді жату жарамасты мен ояндым мен ояндым мен ояндым мен ояндым мен ояндым мен ояндым мен ояндым мен ояндым мен ояндым мен ояндым ол оянды мен де ояндым сен де оян ел иесі жер иесі мен болам бар болуға бай болуға тиістін әлемдегі озық ұлт еркін өсем менде, елімді мен болашаққа табыс етем арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін көздерінде от ойнар сөздерінде жалын бар жаннан қымбат оларға мен жастарға сенемін қазақтар біз қайтпаймыз біз батыр елдің ұрпағымыз білімді ел бірлікте ел батал ел еңбекқор ел табысты ел саналы ел өзгеретін кезің келді замандас біздің ұрпақ болады енді сапалы ел күн жүріп еркін өсем егеменді елімді мен болашаққа табыс етем мен біткен ойпаң жерге аласағаш емеспін жемісі көп тамашағаш қалғанша жарты жаңқам мен сенікі пайдалан шаруаңа жарасалаш Оянда өз болашағыңды жоспарла 29 жасымда өзіме пәтер сатып алған елімде ояндым мен сүйікті отбасым мен балаларымның ортасында өз елімде ояндым ол оянды мен де ояндым сен де оян қазақ деген атыма мен сай болам өзім үшін елім үшін аянбам батаңды жаян ұлы далам ұлы мекен еркін жүріп еркін өсем егеменде елімде мен болашаққа табыс етем ұлы далам ұлы мекен еркін жүріп еркін өсем егемен